Ему не страшны конкуренты, дедос-атаки. Он пережил многих и стал мастодонтом среди экономических онлайн-игр. Как говорится, встречайте, лучший среди лучших, Мотормания. Экономическая онлайн-игра, с помощью которой можно зарабатывать реальные деньги. Данный проект имеет самописный скрипт, уникальный дизайн, мобильную версию, выделенный сервер, SSL-защиту, и регулярные конкурсы и все это в одном проекте. Друзья, Motor Money, мы находимся на главной странице. Сегодня небольшой видеоотчет о проделанной работе, о том, что я здесь проучаствовал уже 330 дней, я нахожусь в данном проекте, зарабатываю и хочу поделиться с вами с моими результатами. Уникальный симулятор денежного автопарка. Работает всего 334 дня, практически один год. Участников 653 тысячи. Это очень много, это действительно лидер. Смотрите, реальных людей заработали сколько здесь миллионов? Практически 90 миллионов рублей. Здесь уже инвестируют практически по миллиону рублей. Вот сейчас покажу статистику, там реально топовые вклады. О проекте все знают, о проекте все шумят. И, кстати, у него есть брат-близнец, это Fruit Money. Это их второй проект, если кто-то не знает, работает 194 дня. Но сегодня у нас речь пойдет о Motor Money. Они обновили дизайн, добавили новую машинку, они улучшаются, набирают обороты, и неизвестно, сколько они еще проработают. Казалось бы, куда больше, сколько вы еще будете работать, но они продолжают топить, и не знаешь, что еще от них ожидать. Если бы знал, я бы закинул туда все деньги, потому что я закинул всего лишь 7,5 тысяч рублей, на часть откупил рекламы, но с помощью данного проекта практически заработал 100 тысяч. И это ничего не делая, несколько видео записал и все. Кто не знает, заработок идет у нас на машинках. У нас вот имеется касса автопарка. Как видим, здесь у нас показывается доходность. Каждую секунду капает денежка. Мы, так сказать, нанимаем, покупаем машинку. У каждой имеется стоимость. То есть, чем круче машинка, чем она дороже, тем она больше приносит денег. Естественно, вот недавно добавили самую топовую машинку 100 тысяч. Знаю ребят, которые уже их купили, которые регулярно зарабатывают и выводят деньги, как и я. Получает по 37% в месяц. 51 рубль в час. И, собственно говоря, вы выбираете машинку, которая вам нравится. За простую регистрацию вам э, подарят вот такую вот машинку за 10 рублей и будет потихонечку у вас капать копеечка. У меня накапало 1326 рублей. Давайте соберем этот доход и попробуем его вывести. За все время накопилось 9571 рубль. Нажимаем «Заказать выплата» выплату. И вот чуть ниже у нас показываются предыдущие выплаты. Как видим, 2000, полторы, 1500, 4000, 4, там, полторы, Короче, регулярно вывожу с данного проекта. А вот уже недельку не заходил, там, думаю, зайду, посмотрю, поделюсь с вами моим результатом. И, собственно говоря, кто зашел со мной, кто прислушался, те уже очень хорошо здесь заработали. Если вам не сложно, поставьте палец вверх данному видеоролику. Так, вводим пин-код Ой, почему-то я не попадаю по клавишам. Так, нажимаем «Заказать выплату». Отлично, успешно, выплаты прилетают мгновенно на кошелечек. Итак, переходим на Pair, обновляем страничку, и что мы видим? Плюс 9480 рублей. Смотрим ID, здесь пишется, кому пришло? Артур Новс с проекта Motor Money. Друзья, вот такой вот проект, работает стабильно, платит. У меня в автопарке 10 машинок, большинство из них дешевых, потому что я не знал, кто этот админ. Я заходил в первые дни, сразу закинул 7,5 тысяч и посмо... давайте посмотрим, сколько я заработал. Реферальная программа у нас 58 тысяч и все остальное, значит, вот еще не доплюсовалось. То, что я вывел только что 9 тысяч. Короче, около 100 тысяч будет. Оно здесь прогружается почему-то там спустя полминуты отображается. Почти 100 тысяч, половину на рефералке, половину своего вклада. А давайте посмотрим, какие здесь есть лидеры. Кто сколько инвестирует. Вот лидеры за все время 835 тысяч рублей. 835. Ребята, это огромная сумма и ребята ее вкладывают. Это не со старта они вложили, это спустя, я не знаю, вот полгода или сколько. Я недавно увидел, там до этого было 300 тысяч, 400 тысяч. Сейчас уже практически до миллиона доходит. Ребята а, зарабатывают, реинвестируют, докидывают новые деньги, заходят новые люди. Об этом проекте, я не знаю, уже сотни тысяч видеороликов в ютубе. То есть он нашумел. Второй проект также нашумел. Администрация, насколько я знаю, готовит третий проект. И это вообще будет просто бомба. Они реально стали лидерами среди экономических онлайн-игр. Нет такого человека, кто зарабатывает в интернете не слышал об экономической онлайн-игре Мотормане. Все они шумели, кто-то говорил, что это пирамида, что это лохотрон. Да, друзья, это пирамида, но маркетинг здесь хороший, продуманный, и ребята-маркетологи хорошие. Они рекламу сделали классную. То есть друг другу каждый рассказывает, смотри, я реально заработал, друг заходит, закидывает. И такой вот кругооборот, естественно, это когда-то прекратится. Но сейчас все круто, все платится. Как видим, я вам показал э, свою статистику. Значит, э, что нужно делать? Покуп пополняем баланс, естественно, э, нажимаем вот здесь вот «Пополнить баланс», выбирайте удобный э, кошелек, который вам надо, то есть там банковская карта, вот недавно подключили различные банки, до этого было только несколько платежек, сейчас есть и криптовалюта, различные агрегаторы, там даже Steam Pay есть, а вот Приватбанк э, именно с Украины, Сбербанк для России, то есть мобильные платежи. Выбирайте, что вам нравится, то есть проект развивается, проект классный, конечно. Вот, и потом выводите, я вам показал, как выводить, без проблем, без баллов, без кэшпоинтов. Вы можете, кстати, зарабатывать на партнерской программе, почему бы нет. Классная тема, Копируйте реферальную ссылочку, смотрите, у меня 4500 участников переходов, 14 тысяч, заработал вот такую вот сумму. Все хорошо, 7% я получаю. Для вас, друзья, кстати, очень важный момент. Вот топовая игрушка в моем инвестиционном портфеле. Страховка для вас, для моих друзей, для моих партнеров, тех, кто зарегистрируется по ссылке в описании, имеется страховка вкладов 50 тысяч рублей. Что это означает? Если вы потеряете деньги, если проект внезапно закроется, я смогу компенсировать часть ваших потерь. Какую часть, неизвестно, потому что большое количество моих друзей, партнеров здесь уже в плюсе. То есть просчитать, кто сейчас окупается, достаточно сложно. Но 50 тысяч это очень-таки весомая сумма, и эта финансовая подушка, как говорится, не помешает. Так что, друзья, и для вас есть еще рифбэк. Это 3,5% от суммы вашего вклада. Кому интересно, можете написать мне в контакт, я вам по возможности выплачу. Хорошие условия, есть страховка, классный маркетинг. То есть, кто не хочет зарабатывать 30 чем-то процентов в месяц на полном пассиве, я считаю, это идеально. Можно, кстати, просчитать. Допустим, если бы вы зашли со старта и купили какую-то машинку. Ну, давайте за 50 тысяч рублей. Одну штучку вы купили. Проекту сейчас 330 дней. Так, здесь что мы, что мы пишем, что мы пишем. Рассчитать доход. Одна машинка за 50 тысяч рублей принесла вам, вот видим, 365 дней, а проекту 334. 212 тысяч рублей это с одной машинки, с 50 тысяч. То есть плюс 300% вы бы уже могли бы вытащить с данного проекта. Если вы зашли со мной, а я зашел на четвертый день, собственно говоря, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Это очень важно узнавать первыми и вот заходить в вот такие вот проверенные проекты. Об этом всем я пишу в своем телеграм-канале. Обязательно оставлю ссылку в описании, перейдите, перейдите, подпишитесь. Здесь в первую очередь, как только вот недавно вышел там новый проект Dragon X от классного админа, я сразу же сделал пост, и люди залетели, там полмиллиона накидали, потому что знают человека. Именно поэтому нужно быть подписанным на канал, чтобы был колокольчик, чтобы приходило вам уведомление о выходе нового видеоролика. Это, друзья, очень важно. По данному проекту, в принципе, что можно сказать? Калькулятор дохода, почитывайте, какую машинку. Если у вас будет топовая одна штучка, давайте посмотрим, вы будете зарабатывать 36 тысяч рублей в месяц. Это среднестати... среднестатистическая, ё-моё, уже забалакиваюсь, а, зарплата в России. Вот, в принципе, ну, естественно, нужно вложить 100 тысяч. Вот такой вот. Ежедневный бонус, есть различные конкурсы, на регулярной основе здесь проходят, так что, друзья, а, видим, изменился, кто старый участник, кто видел, как показывается. А сейчас у нас новые конкурсы отображаются по-новому. Сайт немного переделали, улучшили. Кстати, друзья, хочу ответить на очень популярный вопрос. Вот что мне делать сейчас, если я не слышал о данном проекте? Вот я новичок, только узнал, стоит ли вкладывать. Вот подскажи, Артур, либо же не стоит, либо же этот проект скоро закроется. Друзья, к сожалению, точного ответа ни у кого нет. Даже администрация порой иногда не знает, сколько проект проработает, потому что неизвестно, сколько инвестируют, сколько будут выводить. По поводу данного проекта, сейчас все хорошо. Вот это я могу сказать точно. Что будет дальше? Без понятия. Возможно, этот проект будет работать и второй, и третий год, и тогда вы будете за голову браться, говорить, ну блин, вот была возможность, я не вложил. Есть еще второй вариант, это вот Fruit Money, их вторая игрушка – работает чуть меньше, вот 190 дней. Этот проект более посвежее, здесь, по-моему, резерв будет побольше, от сумма пополнений 130 миллионов, выплачено 84 и в резерве еще 50 миллионов рублей. То есть этот проект также хорош, здесь мы зарабатываем на деревьях, также маркетинг классный, есть различные уровни. Есть следующий вариант, это распределить денежку. У меня есть инвестиционные портфели, если у вас еще нет этого э, э, сайта в закладках, обязательно добавьте, потому что здесь публикуется хорошая информация, полезная, сколько я вложил, сколько вывел, какие проекты добавил к себе в инвест-портфель. И к чему я веду, что нужно диверсифицировать, то есть распределять деньги в разные проекты. Туда вложил, туда вложил. Конечно, можно вложить в один, но тогда риск, если он закроется, да, в моем случае для вас будет э, страховка. Но лучше всего распределять. Я вот такой стратегии поддерживаю, там 10 проектов есть стабильно в моем инвест-портфеле. Так, я уже заговорился, горло седает. Так что на этом, в принципе, все. Рассказал вам, показал свои результаты. Если видео было интересным, обязательно ставьте палец вверх, пишите, что вы, как вы здесь зарабатываете, не зарабатываете, либо же вы вообще первый раз услышали. Если такие здесь ребята, обязательно напишите в комментариях, кто первый раз услышал и, конечно, досмотрел данное видео до конца. На этом, в принципе, все. Желаю вам удачи. Будут вопросы, обязательно пишите в комментариях. Смотрите другие видео, изучайте. На этом, в принципе, все. Удачи вам, друзья, и пока.